Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Dan hello dan selamat datang ke channel saya Channel aku ni uh, ah, Zapitap So jangan lupa untuk subscribe Sorry uh, suara kekok sikit Sebab first time buat suara dalam YouTube ni Okay subscribe je kan Oh dan jangan lupa like like this video Okay thank you front line. Okay, uh, sebelum tu uh, aku nak cakap siapa yang berminat nak main uh, boleh request friend ya. Uh, aku menerima semua uh, friend request. Okay. lupa subscribe eh. Susah buat video ni. Ah, sudah. Hunter killer drone deployed. orders. Reloading! Cover me! Target's inside! Nasib. Nasib lah. Nasib. Ah, tak kena. Matilah nak. Ah, sudah. Okay, kita boleh bangkit geng. Uh, dan aku nak ingatkan siapa nak request boleh je. Ya? Yeah? Oh, sudah. Okey, jadi um, sebabkan uh, <laughs> rasa bagi korang mungkin aku ni first player jadi korang kata memanglah untuk first first memang orang kasi level senang. Okey, aku terima aja. Tapi tolonglah ah <laughs> support lah channel ni. Um, subscribe dan like pun tak apa. Tak komen ah tak, tak isalah. Dan jangan lupa follow Instagram aku ya. Okay, mari kita lihat berapa kill. Haiya tak kira. Oh nice, 28 kill. Okay, itu saja video aku untuk kali ini. Jadi um, subscribe dan like this video, okay? Um, dan um, aku tak tahu nak cakap apa tapi